Qu'est-ce qu'il fait lui sur la voiture du président Eh et, eh, eh monsieur là, vous faites quoi là Vous voulez pas bouger Allez hop, c'est la douche gratuite. Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo avec les gilets jaunes encore une fois et aujourd'hui, on va faire un convoi présidentiel. Donc on va transporter euh, le président euh, Macron à euh, un endroit qui est inconnu encore. Donc là, il va pas tarder à sortir. Vous voyez, il y a déjà des, quelques gilets jaunes là, qui sont là pour l'accueillir, qui sont en train de crier. la gendarmerie immobile est là, toujours fidèle au rendez-vous, avec les boucliers là-bas et tout. Regardez-moi ça, poussez où Aujourd'hui, ils ont sorti les boucliers. Bref, euh, alors attends, pousse-toi Patrick, je passe. Donc là on attend le président qui sorte là, regardez, il y a le convoi qui est prêt, il y a sa voiture qui est là, magnifique euh, DS. Regardez-moi comme elle est belle cette voiture quand même. Bon bref, euh, oula, et le taxi, qu'est-ce qu'il fait là C'est interdit de circuler là. Ah ah, il arrive, ah je m'entends qu'il arrive. Ok. Donc on va monter on va monter dans la voiture. Il ne devrait pas tarder à arriver apparemment. On me dit qu'il va sortir. Donc les amis, si vous... Ah, le voilà. Le voilà. Donc les amis, si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus et de commenter un petit pote. Et surtout, euh, n'oubliez pas de vous abonner. Donc euh, mettez un maximum de pouces bleus pour tout ce dispositif qui m'a pris encore pas mal de temps à faire. Regardez-moi ces, ces gendarmes, les gilets jaunes et tout là. Donc euh, j'espère que ça va vous plaire. Et nous, aujourd'hui, vous l'avez marqué, on est en tenue banalisée gendarmerie. Bref, ok, ok les gars, on y va. Donc là, convoi présidentiel, c'est parti, on y va. Euh, hop là, c'est parti. Est-ce que ça suit derrière Oui, ça suit. Regardez-moi ça, ce petit convoi. Alors là, on est en convoi, je vous explique, on est en convoi un peu discret là, parce que là, on va passer dans la ville et, à mon avis, euh, je pense qu'il y a déjà des gens qui sont au courant. Et je sais pas comment ça va se passer parce qu'on est rendez-vous à un bâtiment là et il est pris d'assaut par les gilets jaunes. Donc euh, je sais pas du tout comment on va passer. Oula, et il roule vite euh, monsieur Macron là, le chauffeur à Macron. <laughs> Donc les amis, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas si le président il va s'en sortir. Là j'ai sa, protection entre mes mains aujourd'hui. Donc j'espère que je vais pouvoir le protéger. Donc là, faut pas qu'on s'arrête au feu. Hein. Parce que là, si on s'arrête, on est mal. On va essayer d'être un peu discret. Est-ce que ça suit toujours Ouais, regardez-moi ce magnifique convoi. Là, ah, ça mérite un petit pouce bleu, les petits potes. Hein. Pour ça, pour tout le boulot qu'il y a derrière. Je vous garantis que c'est du boulot de faire tous ces épisodes. -là faire les maps et tout. Eh, eh, eh, qu'est-ce qu'il fait entre le... Eh, bouge de là, toi, ouais, ouais, fais gaffe. Hein. Faut pas qu'il y ait de voiture entre nous, là. Sinon, ça va pas le faire. Hein. On est sur nos gardes, hein, les petits. Hein, euh, C'est quand même le président qui est derrière. Même si on m'a obligé à transporter euh, cette... Euh. Même si on m'a obligé à faire cette mission, là, j'étais obligé de l'accepter, mais bon... Je suis pas pour, euh, je suis pas trop pour, mais bon, j'étais obligé, j'étais forcé par les, par les hauts gradés. Hein. Parce que c'est moi le plus compétent apparemment. Donc ils m'ont forcé à me charger de la sécurité du convoi. Hep, eh, hep, hep, on s'arrête. Oh. Ok, bah passe, passe, avance. Allez, avance, avance, avance. On avance, mais on avance. Ça suit là Ouais de gaffe les gars. Il faudrait pas qu'on tombe en embuscade là, parce que là on est mal. Hein. On est que, euh, on a voitures, quatre voitures, euh, c'est pas... Ok, donc là on arrive, on est bientôt arrivé. Euh, je vois déjà que c'est bloqué. Oh là là. C'est bloqué les gars. Qu'est-ce qu'on fait De toute façon on est obligé d'aller là. C'est le seul chemin... Oh là là, j'en étais sûr que ça allait être le bordel comme ça. J'en étais sûr. Bon, bah, on n'a pas le choix. De toute façon... Est-ce que ça suit oh, euh, euh. oh là là. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça Ah non, bah non. On est bloqué les gars, ça sent pas bon du tout, on est bloqué. Et heureusement qu'elle des collègues avec nous, la gendarmerie mobile. Bon, euh, faudra faire quelque chose les gars, là. faudra nous laisser le passage, euh, je sais pas, mais euh, sinon moi, je vais aller prendre des canons à eau Ah ouais, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais prendre des canons à eau qui est derrière, je vais, le faire moi le passage. Bougez pas, je vais descendre, je vais m'en occuper, vous allez voir. Je vais prendre des canons à eau, là je vais asperger tout le monde, tu vois. voir. Ils vont bien jarter. Donc hein. il te le dis. Qui c'est qui tape là euh, euh, Mais qu'est-ce qu'il fait lui sur la voiture du président euh, Et eh et eh, monsieur là, vous faites quoi là Et tu vas au sol, restez au sol, reste au sol, reste au sol, dépêche-toi, dépêche-toi, mets-toi au sol. Et eh, eh Oh, non mais ton téléphone, tu le ranges, tu le vers au sol toi. Dépêche-toi là, bordel. Euh, mais j'y crois pas, mais on est en train de fracasser la voiture du président avec son marteau. Là. Ils sont où mes collègues là Ok, je suis plus tout seul. Ah d'accord. Bon bah monsieur le président, je suis tout seul. Donc vous déjà, allez hop, vous mettre derrière là. Vous me le gardez au chaud lui. Lui vous me le gardez au chaud là. Hop là, vous restez là vous monsieur, de toute façon vous avez mes notes, vous ne pouvez pas bouger. Euh, tenez bon monsieur Macron, euh, je, vais, faire le passage, ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Vous allez voir, je vais prendre le canon euh, à haut là, Poussez-vous tous là, allez hop. Pardon aujourd'hui. Allez hop. Ça suffit. Ça suffit la comédie. Allez hop, vous voulez pas bouger Allez hop, c'est la douche gratuite. Allez, allez, allez. Mince, où oh, j'avance Oh, <laughs> j'ai défoncé tout le monde. Allez là, bougez là, allez, allez, allez. Et eh, qu'est-ce qu'il me veut il, rentre, il rentre, il veut rentrer. Bordel, il y a un, flic derrière. Est-ce que... Allez là Ça les fait jarter, hein, mais il y en a qui arrivent là. Oh bordel, mais je veux... plus ma porte elle est pas fermée à clé, donc je peux pas... Euh. Allez, poussez-vous là Il s'est accroché à ma porte, Mais poussez-vous, bordel Et vous aussi là, poussez-vous là Allez, il faut le passage là. Faut laisser le passage... Oh, j'ai... J'ai roulé sur les pieds de quelqu'un. Poussez-vous. Ils veulent rentrer dans ma, dans ma voiture là. Allez là, arrêtez bordel. Mais tu veux que je descende toi ou quoi là Allez. Allez là. Allez, dépêche-toi là. Hop, voilà, tu bouges pas. Tu bouges pas là. Pousse-toi toi, sinon je vais t'asperger là. Pousse-toi de là. Et il résiste lui. Hein. Bordel. Poussez-vous là. Est-ce qu'on a le passage là Poussez-vous là. Là, là il jarte. Oh la vache. <laughs> Allez, on se pousse, on se pousse. Allez là, poussez-vous. Allez, c'est bon, c'est bon. Je sors, je sors, je sors. Je sors. Ah, je suis tombé. Allez, c'est bon, j'ai dégagé le passage. Oh, je suis retombé encore. Je vais prendre directement la voiture du... du Mais bordel Relève-toi, toi Elle est où la bagnole, là, du président Ok. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Pousse-toi, Maurice. Maurice, pousse-toi, bordel. Et poussez-vous. Et, Ça va pas le faire, ça, ça va pas le faire du tout. Oh, bordel. Je suis perché sur mon camion. Mets-toi au sol, dépêchez-vous, là, tout le monde au sol. Hein. Toi aussi, dépêche-toi, là. Mets-toi au sol, au sol, au sol. Allez, là, dépêchez-vous allez, allez, allez. Tout le monde, tout le monde au sol, là. Dépêchez-vous. Toi aussi, là. Allez, hop. Ah, ça commence à mieux faire. Tenez bon, monsieur le président. Je m'en occupe. Voilà, c'est bon. Allez, hop, on y va. Maurice, tu te pousses. Ouais, bah oui, ça tasse, là. Ça tasse de partout, ah, Bordel. Oh là là, oh là là, oh là là, mais poussez-vous, bordel. Ils me tirent dessus, là. Ils sont bêtes, quoi. Il y a des cadavres. Euh, oh, c'est parti complètement en cacahuète, les petits potes. Est-ce que ça va, monsieur le président Vous inquiétez pas, là, ça va secouer, mais peu. Allez, on est parti. Bon, euh, monsieur Macron, est-ce que vous allez bien On arrive bientôt, hein, vous inquiétez pas. On est à deux pas là. Parce que là c'était vraiment le bordel les, les gars. Ok c'est là. Oh encore. Qu'est-ce qui va se passer encore Poussez-vous là, poussez-vous. Oh il y en a encore là des gilets jaunes. Ok, on descend, on descend, on descend. Descendez monsieur. Descendez, descendez. Ok, suivez-moi, dépêchez-vous. On va rentrer là. pardon Maurice. Est-ce qu'il suit Il est où le président là, bordel Viens là toi. S'il écoute rien, il non plus, rien faire. Allez, rentrez là, monsieur. C'est fermé oh, mince. C'est fermé, les gars. C'est fermé. Il est où, président Ouais, reste ici, reste ici, toi. Reste ici. Et puis voilà. Bon, bah les petits potes, euh, on va se laisser là-dessus. Hein. Euh, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo sur les gilets jaunes encore. Et je pense que la prochaine, euh, ça va cartonner sévère. Bref, je vous en dis pas plus, on se dit à la prochaine et surtout n'oubliez pas le petit j'aime. Allez, salut